el retrat robot que fem és hola, em dic Marc, no? i això vol dir que sóc un home. Podria no ser així, però en aquest cas sí. Vol dir que el, diguéssim, el gruix, el, el 80 i per cent són homes, no? és fàcil trobar un home. I la meva empresa és a Barcelona, el 84% d'empreses estan a Barcelona, de les de Catalunya em refereixo. Eh? Per tant, aquí podríem posar Madrid també, no? però en aquest cas eh, tinc estudis d'enginyeria o enginyeria tècnica, en un futur serà o, diguéssim, un grau en enginyeria. És a dir, tinc estudis d'alt nivell, tinc, estic a la, piràmide, a la piràmide alta, i tinc un contracte fix. Fixeu-vos que abans us deia que el 60% dels de 4 anys tenen un contracte fix. El 80% de tot el sector té un contracte fix, no? la qual abans era una cosa, era un símptoma de, de qualitat amb l'ocupació. Eh, treballo a jornada completa, el part-time eh, és, és escàs al nostre sector i treballo en una empresa TIC o no TIC. Veieu que hi ha molts professionals TIC que treballen fora del sector. Per què? Perquè els altres sectors necessiten professionals TIC. Diu, tinc uns ingressos bruts anuals de 30.000 euros. Aquí és, és dir, estaria amb un càrrec d'una certa responsabilitat intermitja, segons l'escala que hem vist. I em dedico a l'àrea tècnica, que potser hauria de matitzar. No? àrea tècnica però amb responsabilitat. No? I al final diu, puc dir que estic raonablement satisfet amb la meva feina. És aquella puntuació de, de notable que us comentava abans. No? I aquest seria el retrat robot del professional TIC. El retrat robot del, del, de l'empresari no? és, em dic Jordi, dirigeixo una empresa del sector TIC, que es dedica a serveis i activitats informàtiques. Les activitats informàtiques és el que més ocupa la gent, és un 40%, per tant, és el que més dinamitza el sector. No? A l'empresa eh, són més de 50 i busquem enginyers. No busquem gent de baixa formació, busquem gent molt ben formada. També ho hem vist, no? Majoritàriament en informàtica. Els altres, no us preocupeu, audiovisual i, i, i telemàtica també. Eh, és difícil, de vegades, eh, eh, percebre la diferència entre un i altre, no? Per tasques de programació i anàlisi a l'àrea tècnica. D'acord? Ens agradaria que tinguessis experiència en desenvolupament d'aplicatius, per tant, esperem que si no l'has assolida durant la carrera la puguis assolir eh, posteriorment, bases de dades i xarxes. No? Cal que mostris habilitats personals i socials, això és molt important. No? Veig que són el que en diem aquí competències transversals.